you political agreements are guided by four principles if it's a political situation under which an agreement was made change is null and void yes a political agreement a political agreement mm -hmm. if a political agreement is implemented 40 percent is a done deal mm. is kadaga fighting or not to become speaker i'm with the 40 percent atagimuwadde atya 40nga waddeabaddamu dinayinga entuula zonna nga tazikyeyalinga did the president call them for reconciliatory meeting kubanga abawestana balowooza nti abantu si bantu this is also a weakness for westerners nti abawestana balowooza nti because abawestana basonyiye nnyo abawestana bantu balungi bwete bamanye byambiibi fabaganda tuteka ne moto mu mulyango mm. mu diro oyingirira mm. mu njo yongera jokera cho wangola <laughs> muganda kuganda gambo wa mwingalisanga ku moyo a person resembles omuganda ganti agoba oyashaka makwikansa mu you see him smiling is not smiling so we have different cultures nti bano balowoza nti bomalo kuba kadago jamuita kolere how tibwogoba mirundi mu state house n'omugamba nti yavumbye baŋamba oyo omukoyo agandi navumye nazaalawe kakati ate ndiddayo mukube omuganda tadda siridda mu state house maybe nga waliyo fasedi omulala ate nzireyo mukube kino kirina kumala kuvaawo namuvuma kisikolangako kakati obujozi bw'omukoyo kampuliremu nti sijja kudda yali andabyeyo anti namuvuma ate nzireyo mukube tasse muganda gyewaba akambe toliyayo mpaate no tatse muganda si bano bano bagunizi eriyo muganda ogamba bawuli baomuganda akugamba nti nti wewulyanga omwavu atali amasavu ye omwavu tajja tojja mulisa masavu si nyama agamba ti omwavu ate amasavu nyama galina ewuwe naye tajja kulya masavu si nyama hmm. thats emuganda eri omuganda like me kakati mumumanyidde bano abaaki aba sente ate nago gagezi ago gagunize ago bwegaba gavayo gagamba naye abasajja batubbye olabye omusajja bwakutta esente nga talina nakyatya ate bubadde bupya bwereere olugaddayo olugaddayo kati ate bwegaba gaddayo negagamba naye mulaba obusosoze buno bali aba waddembe nkafaatu waddembe you are creating a trouble for yourselves ndizi <laughs> guni za api azifu nti tegategeera eh. nago bwe gatuula wansi gaga nti dasebo sente zaffe bazibye twabadde bakufuna miliyoni bitaano bitaano batuwadde ataano bwogawa ataano ne gamala oziya nga gaddayo mu mawulire ngagamba gati nga gaga nti beyatubye <laughs> temugayita gasiru they can pretend at a time to play for lose role you you rather work with me an intellectual muganda because i can tell you this is wrong mirundi olanya yesigachi ani amsindika ah uh ah -uh, olanya mm. ono muvuka yakubidwa ani abadde ateka mu olanya sente ne nankabirwa yeah. yakubidwa echi yakubidwa yakubidwa byawedde kabata atengu mbabulire <laughs> ekintu ekyokubiri mu kyembabulira nti ebizibu bya uganda byonna biva ku buntu butono we can plunge this country into chaos mm. if we are not serious kambabuulire kakonge yali sekretary wa upc obate namutya yaina masters in economics ngaavudde india kakonge never conspired to remove obate it was obates phobia nti obate tiyasoma kakonge nebamugoba nagenda naleeta gurace ibingira gurace ibingira konaivad with mengo to remove obate era bwe baali bagenda nga bibimukola ebyakadaaga bwe baali bagenda okulonda gulesi ibingira embaale baatikana abatali balonzi mu loole to inflate the numbers bimukola bintu byenyini what happened to upc gulesi ibingira was plotted against obert inspite of the fact teri muntu mugezi gwogenda kukozesa nkugambye tinaago gagundizi nago gagezi tyampadde emotoka yange nekitwekyakyo nebintu tugenda kufuna semetre agaganda gebakozesa okuba abantu okukola ki gavumenti bwevango kikuba ntukita wabwakyo tutwalayo ecupa oba tampeko evu nga tegaziikirwa wano mukikubayo mukibetntanga bakikozesa badusi mukikuba nebitegeera nti kasitoba naababikozesa badduka mubifuŋŋana ba ba omanya egundi abaisirairi where the jews went back to israel e, okuluvanyuma lwemyaka mukaaga they used money bagenda nesente nyingi nebagula abapalestine nabapalestine okusigazaako kebayina kaali kabazi ngaomupalestine yatunda ettaka ekiro banne bamwasa omutwe wekusigaza west bank hmm. yes buli buli yatunda nga omupakistan omupalestine yatunza ettaka bagenda nesente nyingi batula ku lusozi ziyoni That's why you call it Zionism. But don't find me a Lukag. Never go above. A parasite never can. Ba, atunda, ba, atunda, ba, atunda, ba. Cutting <laughs> coconut, got you gaban to our home. Mogawa can't sali. Mm. A cansali can a conges of Mukwane Mirundi Kafunya. A consul eh, Aku, a conges Abando, Omkwane Mirundi Kafunya. Ne, negasama, negasama, negasama. Batia. Okay. kaziganyaza kawukana ku ssawa enya ezenkya yonaku olwaleero obate bwe yajjako gulesibingira yaleeta kubwasekitale jeno felix onama onama yegatta naamini ne bamugjako because there is no machine that can determine somebody's role gwejja kulooza nti olanya mwangu omuntu yenna buli lwafuna power ne sente ne marriage akyusa abakulembeze power sente eh. why do you believe nti sali prime minister wa wade yefuulira ye, ye wade era olwamala okufuma prime minister olwamala okufuna obuyinza yakwata abaana ba wade omwana omuwala bamusasuza miliyoni za dola bitaano kubanga ggwanga lyabasiraamu omukazi ye ne bamugjayo mutabani wa wade ali ruddawo kubanga bwogenda okufesinga naye imagine sali prime minister kwega abaana ba wadde tebakyalanga wa sali because they were to, at one time friends wadde reason gye yawa yagamba oli mukadde omwenyaabunya ebintu ekyabitegeera ne wadde weyalondera bamukubirawo amayinja you do expect to invoke nti mu succession tuinvokinga nnyo bondi nti jukira nti engatto gyewasooka okwambala wajijja waffe omusajja atukozeeki atujukiziza mm, mm, mm. eka kati imagine why should sally persecute abaana bawadde is a former prime minister lwaki do santos omusajja gwe yeeretera abaana baabaddusiza naye ali mu exiro his thought kati bwomubuuza ayina be yalekawo namaganda omusajja yamwokya omwetesi wemigugu namwokya asidi oyinza okusanga namaganda nga yazukidde ngaakugamba tiwaliwo abasajja abebeeyi abayagala omukwana nagaana nalowooza nti ono omwetesi wemigugu gwajja okufuga ye yamwokya asidi so pasu sambode abaganda tukiyita butakuva muntu ku luwonzi akuleetera ebizibu tunuulira mutunula omuhikirwa wa ttoolo omuyikira owatta olwo katululamu amaze emyaka emeka mukomera naye akasajja keyatagwe kakigenda ngoma waliwo kamanyi kaali kalema nga kefuyira walagiwaako bwe kamera nga okunywa walagi ne kamuvuma nti oyagala queen mathe gwe watta muganda wange n'omwana si waffe akatamiivuabitegeeranga kaali kamukoze eki hmm. eh? kaboyo naafa omukama what happened olukulaate olwatto luno lituula ne lugamba it is not in our tradition to subject our kings to postmortem report why kano kaali kagamba nti keyamuse nakiyitaku akasajja nekamulemerako kekaali kamugulira olujja olwagendanga wakwini mothe oba yali amwagala oba yaliki kaali kamukoze eki just to shout neraba bwakatta amaze mukumera bbanga ki learn how to tolerate provocations. Umukazi tuyina kye tuyita to study provocation. Omukazi ayinza okuba nga yafunye dde omusajja ayagala kunoba naye ngaayagala kuleka mu kkomera anoonya spak eh, najja n'akoma olweggulo n'anaaba neyeekuba obuwoowo anaabira ayambalire mu kisenge nga mwoli mwajjamu nnika eno bwateekamu endala bwagikebera mu odulopo benyumye <laughs> otunula kakati nali okagulawo nagogandi wa jangu ogalewo sijja kudda kakati omusimba mpi naawe omugana toddira ddala abanyankole bakuga nti amazzi bwegakuga nti tonaaba kagambe siinako nange siinako obatalooza njagala kunaaba gwe ah, siinako but the moment kasita opasuwinga omuntu people ask why wayayo afuta kadaga nemuleta n'omutwe no, no gw'omwana nemukola mutya nemukola mutya the public you are creating kadaga moa powerful person kakati mukatabo kange muno nkugamba ukanakatabo wayi museveni is succession will be bloody katandikire kwako yes ambuliza katukomeoda yes so, oh, she sports a result psychologist also say that a girl who suffers rape or incest develops hatred for men They also say that the trauma gets embedded in her memory, such that even when a handsome man approaches her with good intentions, she will act to the contrary because such a man reminds her of her past. This might also have applied to me. Mm. Yes. abaganda bagana nali nkirebyazinira bbali hmm. oyo aba yabeeraku ku mbaga ne bagirwanirako okuba abali mu kidaala embooko azinira bbali ye kakati ate ababbi ne bakugamba muzimanyiwo buki obuzina n'ensiwa njirekawo nzibe bavuma bazina n'ensawo zaabwe omuganda naakugamba nti egondi yali abojeddwa ku musota kakati people suffer this trauma nti that's what you don't know uh-huh. Kagati in Kugamba. nti having suffered the humiliation i went through during my service at state house as well as museveni spokesperson a job that i did for good 14 years i developed a different view about those that fell out with museveni including dr besige eriya kategaya amama mbabazi General Tinyefunza and others. These people must have be hard reasons for their conduct and I suspect that they might have been humiliated. Kati government is just about kuwangula lutalo. Tamale mirundi yali mutamivu. Kadaga mutamivu. Okola ki? Kayula mutamivu. Tinyefunza mutamivu mulalo. You cannot win a war. A German. A German. shuruda yali akwasa abakazi basatu abajamani bamuleta slogan all of the three women can't be wrong mm -hmm. this is where our government has gone the government cannot win a war against anybody kubanga the line is endless you could explain the first one the second one my qualo my proper assessment about abo bambabazi baani tinze nabasinga abaana bano wenetheis baali balowooza oli yali agala 5 billion mbwembwa yatwale 5 billion embwa basuule kasasiro kuse mu presidence office ate bampire okumenya abaana abo bajoozi bawereza kadi muziye mu meeting nolinja kubatta nolinja kubatta baanamu nolinja bako kyenkoze bubi abazungu batwala nga sibasemu muntu nga sibeteseeko nakamu kanekagamba tiina omulimu munnevision olwo tumukunde yakagambe gekasajja gwe nakagamba gende sironko ozigulama guva ganyoko gateke mukafera ojo kolera ko mukambo ngo wagamba bukusa yes. nji bujozi musajja akutta nkubuyo musajja benyo ndo nakwaso mutwe obwo bujozo buyitiride nkunyedde ku mutwe kakati leta nomulundi ogwokubiri okomewo nkunyaleko this is not how to treat human beings bwali bulooza kibijja kubba sente bwezitwala ate nkomewo sikuba bwali bundabyeko mu meeting sikuba enyonto ogo nenkwasa omutwe sikuba omutwe ogo nenkwasa nenkumalawo so kakati because these abaganda wi baganda abayina e- e- emizi bano babadduka mudusimisi oh, nekiduka nebakijoga wano nekiduka nebakijoga this is how this kagroupu abantu basinga obungi tebamanyi nti kagroupu kano museveni si yalwanyisa kadaaka kano kagroupu konomulenzi agamba nti amakampuni ge ayagala ne ubc naye omusimanyi bakyuse management kuba amakampuni ge bagajjaku omusolo so kakati gwe if you are lowered into a trap to fight museveni bano bambabazi kyebakola nti balemu okutegeera ka gurupu kano akabakubye ate ne balumba mukama waabwe this is where i did not go, I, I, I, i observed nti i saw museveni mu meeting helping me twice mise mirundi wavumye ne mukazi wange nga nalwesa atudde wali mbunavumye mu fasilete nga kyenayogedde kirala kakatete katete namutegere si yabirimu sabajozi kongolo af akolanga bakodomi ba sadamu atayawula setawuse na makage naye wa sadamu baaliyo nwasadamu nawe wa sadamu baaliyo nebadda ku akawunti yange nebagibulokinga mbugende mbafukamire nga mbafukamirira ku kimu okufukamiramu esekwala essabo ekanimeke mane mu ssabo naye nga sikafukamire bwerenzi buno anne mukama wawe abutandisa obutegeera kakati bano bambabazi bano yensobi gye baakola nti mwe temukyasobola kuwangula musango nagumu azi gavumenti nti gundi atweba yagaliddeko nodda buli omu yenna anaaba mubi era mu katabo kange kano the power of mafias nabawandiikira ne mbagamba nti in all my books i always attribute my independent character and my unique way of looking at things to two factors my father's wisdom and my home village Kalagala, with these people. In my books, I usually affirm that my behavior was my, majorly influenced by my father's character. Mzee Mirundi was, a was popularly referred to as chief, and the majority of residents used to refer their problems and disputes to him. My father was was not so religious and uh, never attended the church services regularly, except on big days such as Christmas. Mirundi was a very fair and honest man. Mirundi always provided solutions to what appears to be complex issues and eventually earned himself immense respect. He operated like a village judge. On the other hand, Kalagala village had all sorts of characters kakati nkugamba nti ku kyalo kyewaffe because i was shaped on the village nakugamba nti one other striking phenomenon at that time was that men enjoyed battling, battling their spouses while yes while women reka eh, nawe siraba ani unu <laughs> kugamba why are women to believed that battling them was an expression of love in fact there was a, a, a common saying that a man who doesn't beat his wife does not love her mm.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 kajua yawasa omukazi namutta now at that time there was no rumors nti mm -hmm. Eh, yafiridde mu buliri yafudde ekikutuku hmm. kajwa nawasa omukazi owokubiri omulambo bagusanga mu lusuku yafudde ekikutuku hmm. kajwa oyo n'amayembe nawasa owokusatu yafiira mu fumbiro abekyalo bate mu lusuku nenyumba ye <laughs> had no excuse eh. kakati this government does not have any excuse this group of mafias cannot now control the state affairs why the, it is split the reasonable abasajja abakulu bempagira kati I'm supporting the progressive wing of the fellowship. Fellowship yagwawo nze kati ndi na bana abasajja abakulu abafumirira kagunizi abagala kagunizi kabere disarmed. This one is want harmony in society. Kada gwo mwagaza kikankubulire mu politics politics is a game where extra time is dangerous. Kati tulimu. Omanyira wapa mu myaka 5 alibeerawo. Kati tulimu extra time. Kakati kankubuze. magufuli amanyi geyabadde anonyezamu akalulu yabadde amanyi nti agenda kufa mhm. yes politics takutisa munno abaganda bakuga nti ekinaggwawo tekikutunuza ngaalira ngaakaaba no politics oba teyagamba wishadi here i came here with one air ticket wishadi here let museveni go to the bush we shall find him there and leave him there dead in mm. five years was iwosoba tekufuledini ekabutu kyesawe bahiza ono ame no museveni okera olutwa naga nti minatowa meno you see seven is a scaring snake i've removed the fangs It's useless when the, the, the, the, the toasty uh, eh, fanged snake raised his head okera olutwa fledini who knew that at one time mbabazi would fight museveni nagende walugunda new york nendyayo ekyemisana nemuga nti lugunda do you know ndugu mbabazi is fighting himseven he told me it cannot happen ndugu it cannot happen nemuga is happening irusi so Ndu politics not predictable tosobola mumuteberesa mwenda yabadde tamanyi nti bamufuumuula mu state house enfuumuula gye bamututtemu yali tekimanyi yali agobanza yali tekimanyi era kyobula nti politics tulinga bwe tulaba ngosoma amawulire defamation mm. what defamatory today is not defamatory tomorrow mm. luli wako kugambanga nti ompisa omunyarwanda kati omusajja ninapoloti yange gyentunda nonyeza abanyarwanda bagigule mm. bebalina ku sente nonya omusajja kakati kikyali defamatory olinagaa mm. nti laba embw eno nonyiiga kakati baga embw eyina amagezi eyo nokimb <laughs> eyina sente <laughs> so politics abaleme kuba matiza gundi those who have been scrapped on the register by IECC babadde bamanyi nti wali baalirawo olunaku ne batekebwako they were panicking kakuba akatambi tugende ngenda kikuba katono nnyo mirundi yes. emisango gya kooti nga giyitiridde ejja babaka eh, ah, ah, hmm? ebitabo tnabagamba yatulizonizi nabagamba nti tumukunde will take you back to generation after generation sakyogera wano dinetaiteriyo mm. nti tumukunde yali muyiso tewali kiwandiko kya muntu kyatamanyi eh, weyogera ku biwandiko yes nabaga nti tumukunde is more dangerous than the opposition you think tumukundenakyogera nebaga nti tumukunde ajja kubaza mu election after and election magazini yangeragireta lwenajja wano next saturday oba sakibagamba two nupu ino kubera mune wangamba nupu linda ku ee wangamba yes bulibe simbi ainebi wandi kubia ngabifu tumukunda jamu jayi wachogira wa nachogira tumukunda will force you into a generation after generation that's when I told you wano ni katilaba segiri inya kakati negamba manuzi ya si nti seo unya seo unya nupu nupu ya gula angabuguzi ngebi wandi kugula buguzi nesegiri inya ya tunda nyumbai nono simanyi senyenku yatunda ttaka linagula kadi ya nupu kakati for them they were not minding two who cares who benefits let me tell you waliwo kyetuyita a blessing in disguise mm. bobby wine made a mistake because the law was changed he could not stand as an MOP. he only concentrated in the presidency Bobby Wine is a man who can stand anywhere in Uganda and get voted. You think he's bothered? sigirinya kaveeyo bubweni yesimbewo kuba bano bano obujinga bwabwe buli wamu balowooza mbululingi yakavuma eyagamba nti gwe tewavuganya noono ate lulingi yakavuma eyinza okusandinga kavuma bamuma n'obulamuzi anti wulira ogamba eyawuliyowono nti onaveyo balangirire bobalowooza mbagera kulangirira namba bitikiriyokidandala yalina okulangirianti nkubuulidde ate atya omusango omukadde gwegusala omupya kavumato mwogera nakwo mu judgment si dg people elected shambode think kakati gwolinga agamba mm. nti omusajja yawasa musajja munne eh? mhm. tajja kuddamu kuwoowa akwate bukwasi mulala agende gye bazaala omusajja jeyoomukazi mm. the voters must pronounce themselves this was the best in a packet in a group segirinya was the best according to she. Let Come the on. people go back, let you go back so that the people can pronounce themselves. Katimbido yuge kusha bubuwe no kude wa hmm. segirinya. Is it possible? Really? Bubuwe ni ajaku ita wawa agendali itige political party emu parliament. Kubanda kuganti bubuwe ni kizubu chayina. Baganda emu naba haba kubi. Taina yu mtu akuma pati. Mpuga. Pa, nga mpuga limu parliament ya kwetuli. Segona. Namuli ndi wamu. Segona kazungu. Nambozi jari. Ay, ay, ay, ay, ay. Katonda yambi omusajjono. is the interest of bobi wine okufumulira ddala segirinya n'ebiwandiiko bye ate segirinya agenda kudduka ataringa e force document musango gwamaanyi nnyo kubaka kavumaza argument kavuma yayagala okuyamba abenrm yakuliyetingangawo jugments emisango gyonakavuma yagiremera kavuma emisango gyonna yagiremera gyonna yagiremera ejaba nrm nagamba nti aa ah, ah, it is not enough one to say nti ebiwandiiko si byange you prove gwereeta nanyini byo <laughs> ebwaba yafa era wano omusajja baali bamuyita lukwago bakola operation enagoya nga bakyayaka nebakwata benzi ye nga benzi ye erimu yingini si yaayo nebagitwala ne germany nebakonfaminga omulamuzi yagamba yingini yiye tewali agikayanira kati kavumazi ruling tekola why kavuma went with disgrace kati balina okudda mukalu ate ebyo bobi wine obijjawanti nkubuulire nti bobi wine kati afunye omukisa bwonna bemwogerakobangambye nti mukasa yali head prefect yali okujjako ngaebiwandiiko byamulala argument yakakoza kakoza yagamba nga tikwagakane naliyo yesu waliyo negwe bakuyitanga mutagubi oli ku byamuganda okakoza nepinto yali ku byamuganda we tetugamba nti kumbaga tewaliyo ne paulo nsubuga ye mukalazi pite kakati gundi yaliyo bagambye mukasa oyo oyo omukasa bagambye oba yali kitendo bawa yedi prefect yali head prefect atana jina manya yeah. malala yali chinkubuza yeah. yali head prefect katika tubuze <laughs> anti echi kukuba senior four abantu abamu tebabi tegera ndikakati nze joseph sidi njali yange is a nickname eh, manyaga matufu hey. Eh. yan tamale hey. Eh. mirundi yes aba you know genda nokola kino chusa nokubechira yiro nokubechira yiro hey. baka basinga musajja simba kabozo naga ntono muntu mulala tamale joseph tamale mirundi atuletere uh, certificate eya eyobubatizo bakweriri somebody can disqualify me newakuba ekirayiro kakati ekyaiembyagala eh, eh, ebyebyamuzembyagala nokigaze omusajja omukulu kuguno nga nange ngenda kampaleka omukono basebale banyabo nga nfukamira ebyombikola <laughs> <laughs> nange nonya akalulunje banfukamize <laughs> basalo ne banyabo bataata eh, eh, bamaama eh, bafukamiza lino esejja lino eryekyaddondo bwali lyeyakuba <laughs> omusajja alina omutwe munene bweguti musajja munene mugugu alina mukazi we n'abaana basebo ne banyabo bajje nazibiriza n'amaaso bwenti kakati obafukamira abantu ku kalulu alla olimu alla singa alabika wali mukoleddekyo okwogezaayo then we look at the, how the state house and that state house staffing has really changed. are certain people are being kicked out because I took them there, and uh, it is really happening at a grand scale. That one should also be understood. Then on top of that, we have a menace. A person in the name of Tamaremirondo who has really spread it beyond repair. And my colleague there, I think he, he met you yesterday and he talked a lot about what happened at the farmhouse. And uh, there is a lot happening. So currently, we are being mingled within the FRA. I call it Karo. Spot on, because when you look at the, the, the current challenges that we are faced with, we have Tamara Meron Disturo advocating for our total failure, our total defeat we have the political situation where we have totally been boxed out, hmm? simply boxed out. We are treated as unpersons. Economically, we have been stupid and grounded, and then the acquittals of uh, the International Criminal Court, the, the International Court of Justice, the department is the International Court of Justice there's none to justify those actions and all of that. It attracts fines, penalties, and the and the jail sentence. So all of that is needed is to behave rightly, to take the right course. Then it is okay. That is why, to me, I used to tell you, me, I support Tamare Miron. Why? Because most of these things that we are causing regime and popularity, we are originating from the fellowship. How many people? How many MPs and ministers were forward? About 28. Whom were they working for? They were members of the fellowship. That is the whole thing I'm talking about. So if we stop to subvert to subvert from the mainstream mind of His Excellency, then we have a regime. The moment we continue, you see how people failed, how these members of parliament failed, especially the ministers. See how the underperforming is happening in the in, in certain things, hmm, in certain sectors. Look at how fake the Minister of Energy was, this uh, Goretti Kitutu. Now, when we look at all those things, you don't need such people. If now our safety is going to base on who's president of Uganda and if it is His Excellency, then the country is safe and we are also safe. And I'd already told them that um, you are jiving. That is the whole problem personally, me, I thought actually it was uh, Tamara Mirundi. Because you see, this man has been doing a lot of espionage and has destroyed us completely. He has destroyed our businesses, he has uh, uh, destroyed our enterprises, he has destroyed our political mandate, he has destroyed even our ideologies. See how he spread the, fellowship. We do manage a lot of things under the fellowship. He destroyed it completely. He has spread even further our social network. We can no longer coordinate. Would you have gone to, to, to the village in such poverty? Had you stayed around here? Had we still been cooperating, coordinating? There is a lot we would have solved. So, but the whole thing happened in just because that man, so there is no way I could put him off the spectrum. I felt it he was, he was the person who must have reported each and everything to the president so that I was preempted, humiliated, and kicked out in such a rough way. No, it, it, it really wasn't the case. That one you should know. It wasn't the case. I, is very innocent about that. Direct that. So His Excellency was ready to bust you out. That is what happened. But I'm very sorry for that humiliation, that terror and everything. So Tamara is very innocent about it. Let him still treat his child, who is not well. But we should not put any focus on him. He has done a lot, of course, a lot of destruction. He has been Personally, me, I've been maimed. You have been embarrassed. Look at how chairman is looking. He has lost a lot of weight. At least you have also enlightened me. I was still planning and trying to ask myself, why would Tamarani do such a thing? But now, if it is the big man himself who did that, then it is okay. I know how to pray, the, how to pray my pounds. okay, tuli ku mukutu gwa pal fm mpuliriza programu eno gigoberera bulungi nnyo ku facebook ne wano ah, atejjukira nti bwe tuva wano wali eri ku slam media tujja kuba ate nga kuli ku youtube nakwo jja gisangako bulungi ku slam media slam media uganda tujja kuba kufena kale um, mirundi hmm? mesaji zenyinawon hmm. farmhouse yeriwa hmm. yes, kati famu hausi kakati chikirekeranye nani molo famu mwemwali famu hausi but the issue is nti do you see nti the president is handling them kati kano kaguni zitegamanyi era noni nekimudusa nekimutwala mu red paper nekimutwalawa yani inquiry is going on firimu ekikundi eh, nagiretrieving anjiina kubamba manya ebyawano simanyi polisi waliwo ewava sanctionize ekyoko lyonna lyoyina mumutwe nelikugwamu notayomulantukulwalinga notayomuntu omu nekoyina konna nekaka omuliro ekyoko eryo nelikugwera ddala mumutwe notegeera kankubulire hmm. salaafu midwa emirundi emeka yes salimusiriye waliwoli byamuwandikakoki byagamba nsomekano akabala kamasanyalazi hosipuliginasedisi waliwo babaredi pepa <laughs> nebamuwandikako ebintu but selectives quiet He keeps quiet. Yes. So that's not one of the excited people. They're defending He just ignores them. When we leave Amgamba, President Akalunga Kawenda Akatuza 6, Sale Yadda Emutu Undui. Nada nireje kukusa kukula baka koi. Ngari uwa Sale Sale Abera Mutu Undui. Awari wongu hoteli Mwabera. Nibagamba Apareti Pepa. Aise Governor, Aisani, Gundi. Nibagandi Sale Kani Diwomu This Government. kasita bategeera nti afunye amaanyi aba red paper bakuba sitole nti yagifudderooki ate baba bakimanyi nti muganda wetabyagala ebyo waliwo kanae kalema ako yali atuddebwa ti nga waali salaize hambomaani ayinza okujja ku saawa satu awo nibalaba abantu bonna nibetalowoozaamu valu ngaweyetulidde katebekeni hambowe kanae kalema ako nekagambwa zatamidde muganda weyavuga buvuzi emotoka nagenda naye mbakubanga nze saliko